Cześć, tutaj Łukasz. W dzisiejszym filmie wprowadzimy Was w świat naszej najnowszej kolekcji Stripes Vibes. Razem z dziewczynami z działu projektowego opowiemy Wam o inspiracjach, które stoją za tą kolekcją, do kogo jest ona kierowana oraz do jakich trendów nawiązuje. Zostańcie z nami do końca, ponieważ na sam koniec zobaczycie film promocyjny właśnie tej kolekcji. Zapraszam! Inspiracją do stworzenia naszej najnowszej letniej kolekcji było wszystko to, co kojarzy nam się z latem, czyli słodkie letnie lenistwo, szum morza, błękit fal oraz kolory. Kolory, które przywodzą na myśl nadmorskie pobielone domy oraz kolory jasnej żółci, czyli hit kolorystyczny tego lata. W naszej letniej kolekcji możemy znaleźć miks wakacyjnych kolorów. To jest biel, błękit, granat, soczysta czerwień, żółć Dopełnienie stanowią e, elementy kolekcji monochromatyczne, które są doskonałym bazą oraz wyjściem do stworzenia kolekcji i stylizacji wokół printów. W kolekcji znajdziecie fasony inspirowane uwodzicielskimi latami 50. oraz szalonymi latami 80. Odkryte ramiona i plecy, kombinezony z wycięciami, spódnice oraz sukienki podkreślające talię. Czyli wszystko to, czego potrzebujecie, aby Wasze lato było obłędnie stylowe. W tym sezonie bardzo w trendach jest fokus na talię oraz na ramiona. Jeśli chodzi o fokus na talię, to y, w tej kolekcji znajdziecie sukienki, które bardzo ładnie ją podkreślają oraz shorty z wysokim stanem. Natomiast jeśli chodzi o ramiona, y, znajdziecie w kolekcji bluzki z y, hiszpańskim dekoltem, z falbanami, z falbanami przy rękawach oraz asymetrycznymi dekoltami, które bardzo fajnie budują na terenie ramion. Najmocniejszym punktem tej kolekcji dla mnie są y, sukienki, które są asymetryczne oraz spodnie i kombinezony z szerokimi nogawkami. E, nasza kolekcja to propozycja dla kobiet, które lubią odkrywać swoją kobiecość, bawić się modą, ale nie zapominają o korzystaniu z uroków lata. I co najważniejsze, wyglądają przy tym obłędnie. To wszystko, co powiedziałam, w sposób doskonały opisuje naszą klientkę społeczności We Are The Answer. Dlatego z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że ta kolekcja jest dedykowana właśnie naszym fankom.